Pésame, señora mía, de ver a vuesa merced. Hoy de plata sin ser niña, y niña de plata ayer. Las arrugas de la frente son rodadas a mi ver, de la carrera del tiempo y la huella de